Saluton al cio, e ni vodia via dio. Hodia mi sidas ci tie, generale nuda, sed valvita per mantuco. Ne pro tio che estes ege varme extere, sed pro tio che mi sentas che mi devas nudigi min, por sen culpigi min per ila crimoi cion mi antaue faris. Do vines ciest per ci tio, cae anca o antau plurai tagui mines ciest per ci tio, sed mi estas problemiganto. Problemiganto. Do mi devas rakonti al vi pri tio kio okazis, ĉar estas la plej granda krimo iom ajn. Do antaŭ pluraj tagoj, senintence, se mi ne volas senkulpigi min, sed ĝenerale senintence, mi decidis nauze, mi decidis nauze diri felician Christ nascon al plurai homoi. Cai tiam, subite al ombroi venis al mi homoi, kiwi diris, Ivo, dia, Cio la fec vi faras? Ču vi estas ti tia ganto? Ču vi nes tias ke vi devas nun diri feliciain ferioin? Ča ne ciu homo en la mondo estes cristano, a catolico, cae tio plu? Vi devas memori, ke estas aliei nazioi. Vi devas pensi pri ili. Pardono min. Mi scias nun ca mi faris grandan, grandan crimon. Do, mi decidis shangi miein manieroin cae hodia tio pensigis min de nove, chad nun baldau estos la nova iaro, cae mine volis diri, Felician noviaro, ne, mi ne volis esti tia homo, char mi sties che tiu estus quasal subpremo por la aliei temperoi. Ču mi forgesu per tio ke che estes aliei, estes semaino, estes monato, tago, secundo, ecce la malgranda minuto, ču ili ne meritas felicioin? Do, mi pos nun ne intensus diri felician noviaron, char mi volas memori che estas aliei temperoi, ca ili meritas felicion, ciu ne? Do, pos nun mi intensus diri felician temperon novan. Ca ciun secundon poste vi devis de nove diri tion. Ripete, gis morte, char vi ne volas fergesi per iu novan temperon. Sed mi simple volas malfermigi al vi la oculoi. la oculoi, Ne forgesu pri la accusativo, tio esas des pli grande crimo. <laughs> Do mi volas malfermigi al vi la oculoin, char versaine vi same kiel mi estis problemi ganto. Sed post nun, vi ne plu povas sen culpi given. Do, kun mi, ci nocte, au morgao, depende de kie vi estas, uh, vi devas diri, felician nov temperon, al felician temperon novan, lau via placio, mi ne volas supremi vian esprim povon, sed lau via placio. Do tio esos cio, se vi shatis ci filmeton, vi scies cion vi devas fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin cioin in la veronta filmo, Kai se vi ne estos tie, mi rivelos al vi cio estas sub ci tiu